Ei, hola a tothom, sóc l'Aranur, benvinguts a un nou vídeo d'aquest Grey Down. És un joc estrany, ple de referències eclesiàstiques, en principi sóc una espècie de, de cura eh, que rep visions de constants de, del dimoni i merdes per l'estil, i acusacions també bastant, bastant fundades, sembla, per, per, per les coses que ens apareixen al cap estan fundades sobre la mort de vuit nens o alguna cosa així, la desaparició d'un del vuitè, precisament. Ara he sentit a l'últim episodi, al final haureu sentit un missatge que deia Ei, si estàs aquí, surt fora, que t'esperen uh, un regal en forma de biscuits. Sortirem. Biscuits! Aquí no veig res que em convidi a tastar coses. Només un pèl de mort. Aquesta porta encara està tancada. Hem vist abans un missatge que deia alguna cosa així com em trobaràs aquí. There's something strange about those eyes. I don't like them staring at that door. I és... Eh... De moment passo d'entrar a aquella porta perquè no em deixen, bàsicament. Ui, aquí puc entrar. Un altre cop. Però no hi ha res de nou, per tant, seguim. Hauré de baixar cap avall, suposo. Tot i que... Això no canvia gaire. Ara els ocells no es veuen, només se senten. Una gran millora per a la meva qualitat de vida. Aquesta porta mig oberta, sospitosa. Ah, això és fora. Aquí és on m'esperen amb els biscuits. Per tant, sortiré, que no sembla pas una trampa. This is the first snow I've seen in years. It makes me feel oddly comfortable. D'acord. Que rodatge més xulo. Hello. Hello. Aquí sí que hi ha un pèl més a baixar de frames. La resta del joc s'ha vist bé, però aquí com que hi ha com en smooth, estrany. Black Tower Charge. Així que tenen una... Té nom l'església. Si veieu que miro així cap amunt, és per sentit pas, és pel costat. This, this isn't snow. What is this? És cendra. Dels cadàvers que han calcinat per culpa teva. Però si anem tan passes pel costat, eh? Està ben, ben currat, això. Mira aquí l'església. Ja. Doncs això, ara mateix la càmera la tinc aquí, aquí dalt, per tant miro sempre cap amunt, aquí baix tinc el micròfon, per tant m'he d'apropar, i la, la unió d'aquestes... Oh, God! Volcanic ash! Holy shit! Hi ha gent aquí. Per què fot un volcà aquí? Això és in inesperat. I la gent es mou i tot. Són els primers tios que veig que es mouen. A part del nen aquell amb convulsions. Please, can you open the gates, mister? Uh, sembla que no. Uh, mister, can you... What's going on here? They're acting like I wouldn't be here. To són Wiles, company. Oh, hi ha un cadàver aquí, el nen. This thing oh. is going to explode. I need to put out the fire. Bueno, treu el criu d'aquí, no? És la prioritat. We do not abide by the law of God. We are religion, We are pleasure, anger, greed. We are both pure and obscene. We are children, we died on bad eyes. We are called Manai. There are seven of us. We won't go back in hell. Oh, ok. A demon as a sacrifice. Hmm. Eh, perché, perché è tan tranquillo, ma... È successo un coniglio normale, am, am pintada dimoni. Oh. something wrong. Quina imatge, eh, col·legues? Hello. On són els biscuits? Espera, eh, que em rasco l'ull. I coses d'aquest joc de, de disseny de joc i de nivells que estan molt bé és, et porten cap al lloc on vols que vas, on volen que vagis. És que les imatges estan molt ben fetes també, és a dir, hi ha, hi ha, hi ha coses que molen en aquest joc. Això sembla lava, no? Una merda així. Un parany? D'acord, hi ha alguna cosa aquí? Un conill. Val. Bueno, mira. Now that I have the demon, I can finally enter the church. No, realment no tinc el dimoni, tinc un conill petit. Mm, <laughs> és molt diferent el conill que hi havia abans. Però sonen les campanes, això vol dir que puc entrar a algun lloc. Ara faré entrega d'un conill de merda i Déu es pissarà la meva cara. El que deia del, del disseny, també. Ara amb sons et criden totalment que vagis cap allà. Però és la, és la teva missió principal, anar cap a l'església, per tant, et foten les campanes a sac perquè hi vagis, bàsicament. Bueno, crec que era un altre Però on collons s'hi anava, tio, aquí? Ah, per aquí, va. Per això no ho veia abans. Sacrifici, va. I thought a lot about your dedication. I sense something good residing within you. Molt bé, sacrifici d'un conill funciona Vull tancar la porta? Va, això mm. és el... Això sembla el... Com ho diria? El puzzle principal d'aquesta zona. Essència de la terra, la part de la vida Val, en principi està tot unit. Ok, it seems easy. De moment. Ara. Una lupa gran Danke. Ay, venga, va. Vale, què faig amb això, doncs? I ara hauré de girar això, supos... Oh! D'acord, m'aparto. Eh. Això és l'essència del sol, molt bé. Aquí hi ha un, una copa. Interesting. Hi ha una clau, sembla. Agafaré la clau. No fos cas I always kept a watchful eye on the great laboratory. When there were no more children left to play inside the laboratory, I closed the altar and buried the key. Whomsoever wishes to enter needs to create a new key from Eucharistic tears, essence of earth, and tincture of the sun. Then they must find my cave and forge it inside the Athanor. Collons, col·lega. Em podria haver donat alguna cosa, no, de... The crystal seems to be alive. Me'n quedo. <laughs> La col·lecció. Molt bé. Faltaria això. Si entenc és fer ploure. Faltarà alguna cosa, crec, eh? Però també cal un, un pot, crec, eh? Per tant, donaré una volteta abans de... Sí, faltaria això, crec. No, no té cara pinta de... Mm, those so-called Eucharistic tears are in fact pure water. I need two molecules of hydrogen and one of oxygen. D'acord. Què faltaria, doncs? Ah. Espera, a ver Ah, bien. No me queda tan marcadita, eh. Es que es una, una un... ens apa. Alguna cosa hem fet. I això què? Però faltaria... Vale, espera, eh? Foto bona posició. No sé exactament què he de fer amb això. Va, aquí hi ha una copa. Crec que faltaria alguna coseta més. This must be the tincture of the sun. D'acord, faltava aquest, molt bé. I això encara deu estar pendent. Y con collons Ah, mira, la piedra que aquella. Ah, pobre pues, piedra Bueno, cap a les dues bandes funciona, eh? Ja està o encara no? O com, com va això? Ah, estic triturant. Val, sembla que sí, eh? How can this be possible? What a peculiar planet! People grow 5,000 roses in one garden, yet they don't find what they're looking for. what they're looking could be found in a single rose, or a little water. I can rise above the earth and watch everything moving in this universe. Now is your time. Hmm. D'acord. Vinga, això. must be the essence of earth. Now, yes. David, where can I find Elder Joseph? I need to forge this key. Elder Joseph lives not far from here, but his cave is hidden. I will help you find it. Outside, you will find that I have arranged a sleigh for you. I always loved the winter. És a dir, que m'he de quedar winter. Aquí veig coses, per tant, som-hi. Let's follow him. Ah, coll. Mira que bé. Ah, Rita Dano. Bé. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Who Who are you? Papa Noel. I am his father. We will be at your side until the end of times. D'acord, bé, igualment. Ja sabeu, canvia d'època. Portem 19 minuts. Oh. Molt bé, un petit cadàver. Hello. Per tant, el joc no és de... Mira un os. Son, unfortunately, if you are reading this, it means I am no longer of this earth. Now that you have brought the world's rarest treasures from the temple, you need to mix them inside a simple jug. Put everything inside the ethanol. Then light a fire. You will need my bones for this to task. You are wondering why. Because alchemy works with the very essence of God's creation. May God bless you. Molt bé, o sigui, el tio estant viu ha deixat un os seu aquí. És com raro, no? No sé. Ah, val. Va, he tapat, però no sé per què exactament. Entenc que el tio que ha deixat l'os és aquest. Mira com té la mà ja, pobre, pobre home. Vale, així... Ep. Bueno, faltaria el foc, eh? Ahora va. Me espero un moment. Coi, chip. xep. Ara va. Ah, mira, se s'havia quedat tancat yo. This is it. Now that I hold this key, I feel as though I'm one step closer to finding the truth. Indeed, I'm afraid the truth could either elevate me to the grace of God or destroy my very being. Mm, Provarem aviam què és, quina és la solució. Ui, eh, la vibra aquesta no, no té res. No puc agafar res tampoc, doncs cap a, cap a l'església. Tornem aquí, suposo. amb l'altre ja Arri Deixeu-me a la porta, eh, cabrons Quina matja més xula, eh, per això Em deixen aquí un altre cop. Té pinta, apa, aquí et quedes. No deixen ni a la porta, tio. Però res, apa, som-hi. 22 minuts de vídeo. Ai, que llarga. Bueno, ja sóc, ja sóc aquí almenys. Duns. Ah, yam. You are haunted by seven demons. Yes. I'm afraid the cruel and early embrace of death has greeted them unbaptized. You need to place their hearts on this altar to put them to rest. I also need the skull of a saint. I advise you to search for a book of rituals in your library. It will help you when you have to face them. Seven hearts and the skull of a saint? Coi, tú? No Nu un puc drua set cors ara. Doncs apa, seguim. I should search for clues in my library I also have a special book there, Eastern Rituals for Banishing the Devil. Years ago, I travelled to Transylvania. There, the townsfolk had a peculiar way of dealing with the ghosts of unbaptized children. They would take the body out of its tomb and bring it to the crossroads. Then, they would drive a wooden stake through its heart. Others would perform even more terrifying acts. Some would burn the corpses and would make coffee from their ashes. But why am I pondering upon matters such as these when God is nonetheless beside me? I shall play by his rules, for I am no witch doctor. Hmm. Molt bé. No sé si... No m'ha quedat clar si havia viatjar a Transilvània o què, Però vaja, de moment l'episodi el deixarem aquí. Portem 25 minuts justament ara. Hauré retallat uns quants segons al principi, per motius evidents, perquè bueno, m'estava tocant la gaita i de més, mentre esperava que el vídeo se sentés una mica, sobretot per la webcam, que a li costa arrencar, però vaja, de moment deixem aquí el vídeo, ja sabeu si us ha agradat prou. Compartiu-lo, deixeu un comentari, fiqueu un m'agrada ben maco i ja sabeu. Fins una altra. Adeu!